Первый простейший пример. Я его демонстрирую в интерфейсе с PSS, его можно сделать и на листе бумаги, и в Excel, где угодно. У нас 50 наблюдений. Допустим, это респонденты. 4 переменных. x1, y1, x2, y2. Переменные числового типа – Э, для первой пары переменных мы видим очень простую закономерность. С ростом значений x1 растут значения y1. Абсолютно симметрично, абсолютно синхронно. Обратная закономерность наблюдается для переменных x2, y2. С ростом значений x2 падают значение y2 тоже падают на единицу. Логично предположить, что коэффициент корреляции для первой пары будет равен единице, для второй пары переменных он будет равен минус единице. Проверим. Сделаю это через correlate bivariate первая пара, сначала только первую пару, чтобы ничего не перепуталось. Действительно, наши ожидания продались, значимая, положительная, детерминистская связь. То же самое для второй пары переменных. Минус один. Прекрасно. Простой вопрос. Что будет, если а, совместить эту пару переменных с этой парой переменных. То есть возьмем другую базу, в которой у нас будет уже 100 наблюдений. Половина из них будет иметь синхронно возрастающие значения переменных, другая половина синхронно убывающие значения переменных. Давайте посмотрим. Я создал прямо сейчас эту базу 100 наблюдений. Посерединке проходит водораздел. Первые 50 и вторые 50. Наверное, было бы логично предположить, что коэффициент корреляции здесь будет нулевой, потому что две равноценные связи абсолютно противоположного характера должны взаимоуничтожить друг друга. Можно посмотреть, как это будет выглядеть на графике. Так это должно выглядеть на графике график немножечко плохо визуализирует